Приветствую всех! Сегодня будет жесткое мотивационное обращение к новым зрителям и к старым зрителям, э, к тем, кто нуждается в мотивации, кто только начинает свой путь, но пока особых результатов не видно. И к тем, которые говорят, вот, твоя концепция, это полнейший бред, в этом нет смысла, она не работает. К тем, которые говорят, что мне даст, вот, что я буду откладывать по одному доллару, что мне это даст, это фигня, какой смысл? Учить по одному слову в день. В этом нет смысла. Или какой смысл делать 10 отжиманий в день? Какой смысл? Ребята, 10 отжиманий лучше, чем 0 отжиманий. Все, вот вам весь смысл. Как можно нести такую, блин, чушь? 1 доллар лучше, чем 0 долларов. Все, этим все сказано. Вот и весь смысл в этом. За 10 дней я выучу, блин, 10 слов. Это лучше, чем ноль. Лучше что-то сделать, чем ни хрена, блин, не делать. И говорить, какой в этом смысл, какой в этом смысл. А сложные системы, там многие говорят, вот, там нужно пройти это, пройти то. Сложные системы не работают кто там проходил какие-то курсы, марафоны, нужно там месяц что-то проходить, что-то делать, тебя заставляют, тебя заставляют что-то делать. И поэтому ты прошел все, и потом пустота, потом что-то ничего не хочется, а нужно каждый день, я вам не говорю делать что-то сложное, каждый день делать маленький шаг. Все, это самая лучшая концепция. Запомните, блин, вы это. Лучшей концепции нету. Каждый день маленький шаг. Простые вещи, простые вещи делать каждый день. Это привело меня к успеху. Постоянство усилий привело меня к успеху. Только это. Каждый день что-то изучаешь, и через три года ты просто, блин, эксперт в этом каждый день там откладываешь, у тебя есть деньги, все, каждый день там что-то делаешь, и ты растешь в этом плане, блин, это так просто. Это не сложно, это простейшие истины. Но эти истины помогут вам добиться успеха, только эти. А сложные системы не работают. Вот тот, кто меня сейчас смотрит, проходил какие-то сложные там курсы, ну не сложные, где вас заставляли что-то делать многого вы добились. Нет. А вот если вы будете жить постоянством, каждый день потихонечку, потихонечку делать один маленький шаг, один маленький шаг в сфере финансов, в сфере там развития, в сфере там, не знаю, отношений, маленький шаг, маленький шаг, маленький шаг. Но через три года, блин, вы настолько продвинетесь. Да поймите вы уже это. Один доллар лучше, чем ноль. Все. Усвойте, блин, это. А потом такие люди говорят, ну, в этом нет смысла. Что мне это даст? Чувак, долга не 100 баксов. Иди ты нахрен, долга не 100 баксов. Никогда не давайте в долг тем, кто знает вашу концепцию, тем, кто может откладывать. Они знают, что вы откладываете. Они сами могут откладывать 1 доллар в день, а потом приходят и говорят, ну, чувак, такая тема, ты меня понимаешь, все дела, дай 100 баксов. Нахрен иди, 100 баксов ему дать. А вы ему отвечаете, а в этом нет смысла. А какой смысл? Какой смысл мне давать тебе свои деньги? Я откладывал, я над этим работал, чтобы сделать какой-то запас. А ты это знал, страдал херней, и потом приходишь ко мне и говоришь, дай 100 баксов, нахрен иди 100 баксов. Понимаете? В этом для вас точно нет смысла. Так ему и отвечайте. А какой мне смысл расставаться со своими деньгами? В этом нет смысла. Потому что он вам говорил, да? Это мне ничего не даст. Вот что мне ничего не даст. Если я дам тебе деньги в долг, вот это мне точно ничего не даст. Я сам был на абсолютном дне и знаю, что такое, когда нет денег, и поэтому я хотел научиться, как сделать так, чтобы быть всегда при деньгах. И я научился у ребят, у Клейсона, у Роберта Киосаки. Они меня научили, как откладывать деньги. Они меня научили, как быть при деньгах. Они меня научили не давать в долг, а научили откладывать и заботиться о своем финансовом здоровье. Они меня этому научили, и я могу дать тебе совет. А будешь ли ты пользоваться, это твои проблемы. Но я могу подсказать тебе, как сделать так, чтобы никогда не брать в долг. Я могу, вот мой совет. А ты не следуешь этому совету. А я последовал, я научился у ребят, все. Я по такой концепции еще с общаги живу, когда не было денег. Я ходил в супермаркет со своим пакетом, и многие тоже говорили, это полный бред, да купи ты тот пакет, он стоит копейки. Три раза не купил пакет, и уже у тебя салат есть. Можно купить овощи и сделать салат за три ходки. Я жил так, когда не было денег. Я живу так, когда есть деньги. Это лучшая концепция. Еще раз. Один доллар лучше, чем ноль. За год, да, 365 долларов. А так у тебя ноль. Так у тебя ни хрена вообще нет денег. Подумай, ты, блин, своей головой. Продолжай делать каждый день маленький шаг. Каждый день. Если ты сейчас устал, если нету мотивации, вот тебе моя мотивация, вот тебе моя мотивация. И я не скажу ничего нового, потому что люди говорят, опять то же самое, да блин, то же самое будет. Мотивация это то же самое, то же самое, есть истины. И все, и на этих истинах держится все, все, поймите это. Вы что думали, Каждый раз вы будете узнавать что-то новое. Вот вы узнали основные истины, и все, и все крутится вокруг этих истин. Все, мотивация – это колесо. Машина ездит на колесе. Вы не приходите в салон и не говорите, опять на колесах выпустили. Почему там не какая-то другая фигня? На колесах ездит машина, все, это работает и будет работать, даже когда будут летающие машины, колесо будет всегда ездить, всегда будет ездить, все, это проверено, это работает, все поймите вы это. Мотивация это одно и то же. Одно и то же. Я когда делаю для вас переводы, когда перевожу известных людей, Киосаки, Уилла Смита вот переводил недавно, Дуэйна Джонсона. Они говорят одно и то же. Они говорят одно и то же. Я читаю вот новую книгу, там одно и то же. Я все это знаю, но я мотивируюсь. Я продолжаю заряжать себя. Вы смотрите меня для того, чтобы зарядиться чтобы продолжать двигаться в нужном направлении, чтобы быть на этой волне. Я перевожу известных личностей, я Таким образом, поддерживаю с ними связь, поддерживаю связь с правильными людьми, с правильным окружением. Они говорят, да, одно и то же, но они говорят со своей стороны. Там Уилл Смит рассказывает свою историю, Дуэйн Джонсон они со своей стороны рассказывают одно и то же, те же принципы, что я вам говорю, что там миллиардер вам скажет Игорь Рыбаков, Оскар Хартман. Все говорят одно и то же, банальные, простые истины, их нужно просто делать. И вот вы сейчас меня смотрите, вы ничего нового не узнаете, ничего. Вот особенно старые подписчики, вы ничего сейчас не узнали нового. Но вы зарядились, вы замотивировались. И вы не зря это посмотрели. Так же и я делаю. Так же я делаю для вас переводы. Ничего нового не узнаю. Уже ничего нового. Я все узнал. Это нужно просто продолжать делать и продолжать себя заряжать. Продолжать. И никогда у вас не будет депрессухи, Никогда у вас не будет плохого настроения. Никогда, потому что вы заряжаетесь каждый день. Вы всегда стоите на зарядке. Вы не вытаскиваете кабель. Вы всегда заряжаетесь. Все. Но вы должны замотивироваться, если вам сейчас тяжело. И продолжать, продолжать, продолжать двигаться. Все. Дураки будут всегда смеяться. Они всегда будут смеяться, а я буду двигаться вперед. С меня смеялись, когда я сидел на съемной квартире с ободранными обоями. С меня смеялись. Смеялись с моей философией. Сейчас я сижу в Мазерате, все равно смеются. Они всегда будут смеяться, они будут страдать, они будут брать деньги в долг, а я буду двигаться вперед. Я буду богатеть, я буду двигаться вперед, потом будет видео с Роллс-Ройса, они будут смеяться. Я буду всегда заряжен, всегда. Они будут смеяться. Так что выбирайте, выбирайте путь. На этом все. Вот такая вот для вас мотивация от меня. Больше мотивации в описании. Желаю всем постоянства усилий. Да прибудет ко всем постоянство усилий. Пока.